यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आज आपण बघणार एकदम हेल्दी अशी लाडू हे तीन इन्ग्रेडियंट्सपासून लाडू बनतात यासाठी आपल्याला गूळ खजूर आणि शेंगदाणे हे आवश्यक आहे हे तिन्ही इन्ग्रेडियंट आपल्या शरीरासाठी खूप हेल्दी आहे त्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला खजुरापासून आपल्याला भरपूर मोठ्या प्रमाणात फायबर आणि लोह मिळते तसेच आपल्याला जीवनसत्व अ ब क मिळते त्यानंतर गूळ गूळ हा आपल्या आरोग्यासाठी खूप छान आहे गुळामुळे आपली पचनशक्ती सुधारते त्यानंतर आपल्याला शेंगदाणे शेंगदाण्यामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम असते तसेच विटॅमिन डीसुद्धा शेंगदाण्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आढळते तर चला तर बघूया आपण हेल्दी लाडू कसे बनवायचे तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की करा छान छान रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा शेंगदाणा लाडू करण्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे एक बाऊल शेंगदाण्याचा कूट याच बाऊलने मी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे अर्धा बाऊल गूळ आणि एक बाउल पेंट खजूर याच्या सीड मी काढून घेतलेलं आहे जर तुमच्याकडे सीडलेस असेल तर तुम्ही सीडलेस यूज करू शकता सर्वप्रथम शेंगदाण्याचा पोट आपण पॉटमध्ये टाकूया त्यानंतर पेंट खजूर त्याच्या सीड मी काढून घेतलेले आहे आणि नंतर अर्धा बाऊल गुळ जर तुम्हाला गुळ आवडत असेल तर तुम्ही गुळाचे प्रमाण आणखी टाकू शकता आता हे आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेऊया बघा ग्राइंड केल्यानंतर तुमचे मिश्रण असे दिसेल आता याचे आपण लाडू बनवूया अत्यंत झटपट आणि पौष्टिक असे हे लाडू तयार होतात तुम्हाला जी साईज हवी त्या साईजमध्ये तुम्ही लाडू मिळू शकतात बघा आपले झटपट लाडू तयार झालेले आहेत आणि ज्या मुलांना पेंट खजूर आवडत नाही त्यांनी या लाडवामध्ये ते खजूर पण खाऊ टाकते खूप टेस्टी आणि सॉफ्ट असे हे लाडू बनतात नक्की बनवून बघा नवीन चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की करा माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद